Never Thank you.

شكلي وغرام وسط عم سنشتي وقت زمان وبنشي عطاني سلام وبي وانا سمع سمرين على ميرا سكرت انا انا عليك عليك بنسى شعري عطاني سلام وبي وانا سمع سمرين सेشتغل অর নেকি আলে তা